La experiencia de la ONU demuestra que cuando hay más mujeres en puestos clave, la política se acerca más y responde mejor a las necesidades concretas de la gente. No seamos indiferentes, pone tu cuota.